намачую. І після того, як намочу, починаю саму заливку. Щоб хорошо раствор пройшов під ними, на них, щоб хорошо прилипав, брався хорошо. Та і щоб зверху пиляки не було такого нічого. І так же потім як залью, підсохне, ну буде підсихати, буду поливати а так время від времени. Стіни хорошо потім вимию. Де пісок, який остався, пиль. Ось все. Нічого, вода нікуди не уходить. Ну, вона то зараз питається внутрі от, коржики оці. А так їй уходить нікуди. Шванга моя стара, тому що та нова моднява на новому сараї. Я її використовую тільки на новий сарай, як мию, ну, як мию продов і клітки в новому сараї. Зараз буду мити, ну не зараз. На следующей неділі, з понеділка, може потім покажу. Отак. Купив 10 мішків у нас у фантазии в новой водолаге 10 мешков 500 цемента 10 по 25 килограмм. Цена 150 гривень один такий мішочок. Брав фантазії, а іменно Вася Роман мене відпускав, мій подписчик. І дивиться наше відео. Вася, привіт тобі. Спасибо за цемент. Будем пробувати заливать. Так що так. Я думаю, 10 мішочків хватить. Ну не хватить, то довеземо. Ну я думаю, хватить ще й останеться, мабуть, один-два. А там будемо наблюдати і контролювати. Також у нас на підхваті сам Борис і Ангела. Щоб менше волокіти і біганини, відра набираю тут зарані, щоб е, попроще потім було. А так понабирається не хватить на 2-3 замеса. То вітер добавлю і буду набирати сразу несколько вітер, щоб менше бігати. Віка буде подавати цемент, ну, і пішу. Я на дверях брати і мішалку засипати. І, і так з мішалки випівати і мішалку передвигати, куди мені треба. І так постепенно, постепенно, сімейним подрядом заліємо. Ну, Для нас це не мови. ми курсі діла просто так буде проще облегшить ситуацію. Тут менше тяганини вітер. І тут аборінення на двоє жариш, а на градусів 40. А тут, ну так, хорошо. Все змочило, все прекрасно, все отлично. Ось такий пластифікатор буду додати. Він прискорює процес зміцнення, підвищує морозостойкость бетону і підвищує пластичність. Ну тобто, який не який, коротше, будемо цей додати По 47 гривень, мабуть, стара ціна. Música завершение. И завершение нашего бассейна. Грубо говоря, бассейн готов. Высохне хорошо, выстоится. Я несколько раз водичкой пролью, чтобы не резко высыхал, постепенное высыхание. І постепенно схватиться, а потім зверху стіни і саму нашу стяжку вскриємо. Я кажу, ну не знаю точно чим, і жидким стеклом треба подивитися, що там буде в налічі, або що в інтернеті заказати, або бітумної мастіки, ну щось таке коротше, розведемо, вкриємо пару разів стіни і, этот, і буде держати воду, не буде вона нікуди діватися. Тобто ванна буде непогана. По моїм подсчетам 13 кубов води тут виходить. Якщо поверх щелевих полов, то є от верх Це ж виходить, тут ще ж 10 см вони вище буде от фундаменту, от цоколя ще 10 см, есть 13 кубов жидкості влізе в цю ванну. І ось сам прийомний, прийомна ямка. Я, виходить, все на увагах підняв високо і тут, і все так позводив сюди. Понятно, що я не буду такого, що мені прям все треба вибрати. Такого не буде. Там по-любому може сантиметрів 10-15. І вибрав сантиметрів 10-15 оставив повністю усе. І далі. Ну і самому інтересно, якщо я запущу сюди два десятки, наскільки ж хватить цих кубов, щоб до, до викачування. Так что следить за каналом будет интересно потом. Кинем череви, запустим, всему свое время. Сейчас тут, а потом сделаю перемычки, и штробы, выдолблю кинем плиты и начнем дальше двигаться туда. Там буде удобніше, бо сейчас высоко, познимаем ці все эти малорвати. Или ну, хто як їх називає, коротше, брусся ці всі познімаємо, підшиємо нормально потолок, зробимо, укріпимо стропільну пару, буде отлично. Коротше так, друзі. Що мог показав. Ну і я ж казав, що буду робити, буду так потихоньку показувати, що роблю. Сложного нічого нема. Просто треба оперативність і правильний підход. Все наготове, підготовив, шик-шик-шик. І він мені як удобно розетку, я переноску туди завів, все время вона в воздухі, ніде нічого не тіліпається, мішалка включена, дуже удобно, током не ударило нікого, слава Богу. Тобто все безпечить і, грубо говоря, я думав дольше. Ну, воно ще й нормально. Хай висохає. Коротше, так. Що, мішалку Віка миє, а я постирав робочі рукавиці і эти, кросовки, бо були всі в бетоні. Все вистирали, зараз відра, таке все вимиваємо, мішалку вимиваємо. Два этих мені хватило, ще трошки і залишилося. Грамулька. Також вікно тоді поставимо сюди, наверх, як піднімемося, вже як познімаємо ці всі перемички. Ну, тобто Саме головне, я завжди казав, саме головне почати. Якщо почав, хочеш ти, не хочеш, радий, не радий, устаєш, не устаєш, ти його закончиш. Якщо ти не почав, то ти, зрозуміло, що нікого і не закончиш. Саме головне починати. Он як сарай я почав, денег особо не було. Жінка каже, може не стоїть, і так фінансування в нас не дуже. Начав, а діватися далі нікуди. Хочеш, не хочеш, і прийшлось закінчувати, і закінчив вже год там, як поголов'я. Так само і тут буде. Тут понравиться. Вже є місто, де ще можна зробити з нуля в хорошому місті, з хорошою ванною. Ну то вже зовсім другі історії. Все, всім пока і до свидання.